voltunk, eldaloltuk, eljátszottuk. A szamali indulót is a boci-boci tarkát, kalapáltuk a zongorát. Boci-boci tarka, se füle, se farka, ott a megyünk lakni, ahol zenét kapni. Boci-boci, Muci, muci, tarka, tarka, sefüle se, sefüle se, farka, farka, oda megyünk, oda megyünk, lakni, lakni, ahol zenét, ahol zenét kapni, kapni, ahogyan mink tovább léptünk, beírtuk a kotta fizetünk. Zene elmélete tele lett a fejünk, így alakult a zenész életünk. Próbálkoztunk klasszikusokkal, gitára és orgonával, énekkel és áriával, meg utódainknak első nagy próba Keresik a hangzást a zongorában És énekelnek a Roci, Roci, moci, tarka Se füle, se farka Oda megyünk lakni Ahol zenét kapni Baci, baci, baci, baci tarka, tarka, se fülese, se fülese, farka, farka, oda megyünk, oda megyünk, lakni, lakni, ahol muzsikát, ahol muzsikát, kapni, énekeljünk együtt, legyen egy jó út, hogy együtt lásson minket a világ, ne kövessünk el nagy hibát. Mi is szeretnénk nagyobb lenni, szólni hozzátok és a zenélni, a paci-paci tarkát függöni, ahol zenét kapni. Boci, boci, tajka, se füle, se fa. Boci, boci, boci, boci, tarka, tarka, se füles se, se se, farka, farka, oda megyünk, oda